Bonjour. Hola, yo soy Alejandra. Eh, nací en México y también trabajo en Senda de Cuidados. Eh, mi, trabajo aquí pues es, juntar las ilusiones, las frustraciones, las preocupaciones, pero también las esperanzas de mucha gente. Yo soy la intermediadora, la persona que pone en contacto con una parte a las familias que pues enfrentan situaciones complicadas, ¿no? de enfermedad, de pensar en la muerte, de decrepitud, pero a la vez situaciones que son muy humanas. Y bueno, pues por otra parte están los trabajadores y trabajadoras de Senda, de los cuales pues me siento muy orgullosa, además de mis compañeros y compañeras. Es una asociación de nosotros. Aquí vivimos mucha gente, son diferentes de países, pero estamos intentando salvar nuestras vidas en nuestra crisis aquí en España. وأنا هنا بدون عمل وبدون أوراق إقامة جئت هنا لأتك- لأتكلم عن الجمعية سندا de Cuidadores Eh, como cuidado de personas mayores, eh, cuidado de salud, cocina española y ayudan también eh, por quien no tiene trabajo. এরা সবাইকে সাহায্য করতেছে খুব এবং এখানে অনেক কোর্স করানো হয় এবং আমি এখানে কোর্স করেছি এবং কোর্স করার পরে আমি চাকরিতেও জয়েন করেছিলাম এবং সেন্ডা অনেক বেশি হেল্প করতেছে সবাইকে Eh, me parece que es una, es una asociación sin ánimo de, de lucro y, y ha sabido avanzar con su proyecto sin, eh, sin pedir ningún préstamo a ningún banco. Eh, nuestra idea es pues, que las personas que se dedican a este tema del cuidado, a, a trabajar en el cuidado, pues, lo hagan de una manera profesional, que estén bien formadas, pero además, sobre todo, que lo hagan en condiciones dignas, que tengan pues, todo el reconocimiento y toda la valoración de la sociedad como trabajadores y trabajadoras, porque pues, finalmente eso es lo que son, Y eso es lo que, lo se merece, Lo que nosotras buscamos. Entonces, bueno, pues como he dicho, ese es un trabajo con mucha dificultad, pero a la vez con mucha ilusión, pero siempre con muchísimo sentido. Nuestra financiación es totalmente autogestionada, intentamos gastar lo menos posible y esos gastos intentamos cubrirlos por una parte con una pequeña cuota que pagan las familias que nos contratan y por otro lado las donaciones que socios o entidades a las que el proyecto les ha parecido interesante nos han ido proporcionando y nos ayudan a sostenernos en el tiempo. Es increíble estar en un proyecto de economía social y solidaria un proyecto de reflexión en torno a la responsabilidad social del cuidado, un proyecto de, economía donde pues, el centro no está en el mercado, sino en las personas. Eh, no puede haber nada con más sentido que eso.